天气越来越冷，吃羊肉、喝羊汤的季节又到了。怎样炖出来的羊肉汤汤白鲜甜，没有膻味？以下几个小技巧你可要看好了。剁好的羊肉一定要冷水下锅，放一个柚子皮，来点高度白酒去腥。血沫一定要煮干净，捞出再用温水清洗，这样的肉质才不会收缩。每天都在分享美食小技巧，麻烦您点个小红心鼓励一下。炖牛羊，葱姜你可千万别放。 不然汤会有酸味，你只需加入这个牛羊肉专用料包，这个是根据配比调制好的，一袋只有五小包，一小包就可以炖一次。开水一次性加满，放入一节甘蔗增甜，大火煮开转小火慢炖一个半小时，出锅撒上枸杞，少许盐调个味，汤白鲜甜，好喝又营养，暖心还暖胃，快点去做起来吧！